grįžt virs namo. Trečią nakties visas gatovs kai tapkė. Vos atrand duris paskambinį skambutį. Nu, žmona aišku laukia jų. Atidara duris, o tas kai šūdų maišas, bum! Gatovs įkrenta ant žemės kalidoriui. Žmona isterikų visą, bliat, patla, tu kur prisigėriai? Kur tu buvai tiek laiką? Tas vos pralemen. Pas draugus. Taip, paėmė, susinervavus, užunkos paėmė įtimt visą per kalidorį iki lovos. Nu, ten pradėjo nurenginėti, numovė džemperį, kelnes mount, išžiūr, ambybę galą, kandon skab. Blėtka susinervavo, paėmė tą kandoną, blėt, ir stubinę sukiša jam. Rytą žmona prabund išėjo į darbą, nu po to tas prabund, galva plyšt, apsigraiba visas. Žiūr, subiniai kandons. Nu, karočią, atein vakars, žmona grįžti iš darbo. Žiūr, namai visi sutvarkyti, vakarienė paruošta, vyrs su prijuostė laksta ten žvakės deg, vakarienė dėt ant stalą. Žmona tokia lengvam šokė. O tai kaip, kaip tu čia dabar? O tai kas čia tau atsitika? O tai kaip tavo draugai? Vyras toks nulenkė galvą. <laughs> Nebėr pas mane draugų. <laughs> Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anekdotų.